bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous sommes ensemble. le message est intitulé « La solution divine par les sept noms rédempteurs de Dieu ». Dieu a des noms rédempteurs et ce sont des noms qui te délivrera, qui te délivreront, des noms qui te délivreront de toute affliction, de tout problème de ta vie, tous ces problèmes partiront au nom de Jésus. Quel, est le nom? Il dit, voici, Ésaïe 12, 2. L'Éternel est mon salut, je n'aurai pas peur. Il est ma force et mon chant, Voici Dieu ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'éternel, l'éternel est ma force et le souillant de me loin. Quel est ce nom Il dit, le nom est Jéhovah. Ce nom est Jéhovah. Et ce nom est le nom rédempteur, un nom puissant du Dieu Tout-Puissant. Ce nom, en réalité, a cette autre partie associée à Jéhovah, et comme je les considère un à un, ce sont ces noms, les noms, les noms puissants de Dieu, qui apportent la rédemption totale dans nos vies, la libération totale dans nos vies. Quels sont ces noms rédempteurs Premièrement, vous verrez cela en Genèse, chapitre 22. Genèse 22, verset 8 comment Dieu se présente. Et il se présente à Abraham, le père de la foi. Et cette introduction nous montre ce que Dieu est. Voyez cela. Parce qu'Isaac demandait à Abraham. Abraham a dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même un agneau pour le sacrifice. Alors ils marchèrent tous deux ensemble. Isaac était surpris. Ils, ils, allaient. ils allaient offrir des sacrifices à Dieu. Mais il n'y avait pas de, de sacrifice d'animal. Isaac demandait au Père, voici le bois, où est l'agneau pour le sacrifice On nous dit, dans le verset 14, verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Ça, c'est le premier nom rédempteur, le nom du lieu. Jéhovah Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tu verras ce jour que Jéhovah Jireh pourvoira à tous tes besoins au nom de Jésus. Notre provision par Jéhovah Jireh tous les besoins de ta vie, toute situation de ta vie, le Seigneur va faire des provisions complètes, l'abondance complète pour ta vie, pour ta vie spirituellement, pour ta vie physiquement et pour ta vie dans la famille. Tout besoin amené ici, Dieu lui-même va pourvoir à tous ses besoins au nom de Jésus. Premièrement, premièrement, notre provision pas Jéhovah Jireh. Deuxième, deuxième point, nous parlons de notre puissance dominante par Jéhovah Nissi. Premièrement, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Deuxièmement, Jéhovah Nissi. Et Jéhovah Nissi, c'est celui, Sabana, il est notre vainqueur. Il est celui qui nous amène à vaincre. Et dans ta vie, tout ennemi sera vaincu tu as des difficultés seront vaincues. Tous les défis de ta vie seront vaincus au nom de Jésus. En réalité, Exode chapitre 17, les enfants d'Israël étaient en route pour la terre promise. Et comme ils étaient en route pour la terre promise, alors les Malécites les ont combattus, les ennemis plus grands qu'eux, les ennemis qui avaient de pouvoir, les ennemis qui avaient d'expérience dans la guerre, mais Moïse a dit, Josué, il dit, va les affronter, je me tiendrai sur la montagne. Alors, comme il est allé, Moïse a élevé la verge, et chaque fois qu'il élevait la verge, les enfants d'Israël avaient la victoire. Et quand ils baissaient la verge, alors les Amalécites avaient le déçu. Alors, en haut, à et Aaron sont sont venus à Moïse et ils ont soutenu sa main. Et la verge de l'Éternel était restée en, haut tout le temps. Et Josué a vaincu. Est-ce que toi tu es là-bas? J'ai dit, est-ce que toi tu es là-bas? Tu vas vaincre. Christ sur la montagne du calvaire. Il a déclaré, tout est accompli. Et ce soir, tous tes problèmes sont achevés au nom de Jésus. Et Josué a vaincu, Josué vaincu Amalek et son peuple parce que ils sont confiés au Seigneur et ils ont élevé la veille vers le ciel. Comme tu élèves ton cœur, ta main, ta pensée vers le ciel ce jour, alors le nom de Jésus, de Jéhovah Nissi, le Jéhovah, notre bannière, Jéhovah, qui vient pour nous, il va vaincre pour toi. Je cherche le vainqueur là-bas. J'ai dit, va vaincre pour toi. Tes ennemis sont vaincus. La maladie est vaincue. La puissance maléfique sont vaincus. Et tous ces esprits maléfiques qui tourmentent ta vie, tu les as vaincus aujourd'hui au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel qui nous accorde la victoire tout le temps. Il te donnera la victoire aujourd'hui. Premièrement, Jéhovah Jiré, deuxièmement, Jéhovah Nissi, troisièmement maintenant, je viens au troisième nom, rédempteur de Dieu, et c'est notre Père, Jéhovah Shalom. Notre Père, par Jéhovah Shalom. En réalité, les Madianites étaient contre le peuple d'Israël, et les Madianites sont venus combattre le peuple de Dieu. Ils sont venus et Gédéon a été dit, ô oh, toi homme, vaillant homme, vaillant héros, homme puissant, lève-toi dans cette force et va maintenant vaincre. Et il a dit, comment est-ce que je suis un homme fort C'est comme ça que tu te sens. Tu penses que tu es faible, tu penses que tu ne peux pas vaincre, mais je te dis, tu vas vaincre. Je vais vaincre. Et comme tu viens, comme Gédéon alors l'ange l'a rassuré que le Seigneur est pour lui. La, le prince, le roi de gloire est avec toi. Et cette puissance du Seigneur fera de toi un vainqueur. Premièrement, il te donnera la paix. Il te donnera la paix. Quand ta pensée est fixée sur Dieu, il t'accordera la paix en réalité inaudite. Jésus-Christ qui est mort sur la croix du calvaire, Jésus-Christ qui a payé le prix pour notre rédemption, il est devenu notre Père. Le pécheur est comme une mère troublée, il n'a pas de paix. Mais quand Jésus-Christ vient dans ta vie, la paix viendra dans ta vie. Le pardon viendra, la paix aussi va venir. Le pardon vient, la paix va venir dans ta vie. Et aujourd'hui, je prie comme tu te connectes à Jésus-Christ, le prince de paix, cette paix va régner dans ton cœur au nom de Jésus. En Juge 6, verset 23, on dit, et l'Éternel lui dit, « Sois en paix. » Le Seigneur te dit aussi, « Sois en paix. » J'ai dit, le Seigneur te dit, « Sois en paix. » La paix dans ton cœur la paix dans ta famille, euh, la paix dans ta profession et la paix partout où tu es. Partout tu te retrouveras au nom de Jésus. Le ciel dit que la paix te soit donnée. Et quand le ciel déclare la paix dans ta vie, personne ne peut te causer de problème. Tous les problèmes de ta vie sont effacés, même ce soir, au nom de Jésus. Sois en paix, ne crains point tu ne mourras pas. À qui parle le Seigneur là-bas Je dis, à qui le Seigneur parle là-bas La fraîcheur ne te tuera pas. L'hypertension ne te tuera pas. Toutes les choses qui se passent dans le monde, la pandémie ne te tuera pas. Au nom de Jésus, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point tu ne mourras pas. Verset 24, verset 24, voyez ce que le Seigneur dit. Verset 24, Gédéon bâtit là un hôtel à, l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Père. L'Éternel Père. C'est l'Éternel qui nous donne la paix. Il existe encore aujourd'hui un Ophra qui appartient à la famille d'Abiezer. Premièrement, Jéhovah Jiré, l'éternel notre pourvoyeur. Deuxièmement, Jéhovah Nissi, c'est l'éternel notre bannière. L'éternel qui fait de nous plus que vainqueurs. Troisièmement, Jéhovah Shalom, qui est l'éternel notre Père. Et je prie que la paix de Dieu soit établi dans ton cœur, même à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Quatrièmement, rappelle-toi, nous parlons des noms rédempteurs de Dieu. Quatrièmement, Jéhovah Shama. Jéhovah Shama veut dire l'Éternel est là. En fait, le dernier livre d'Ézéchiel, le dernier chapitre, le dernier verset qui nous parle, la dernière ligne là-bas, l'Éternel est là. La présence, sa présence, comme Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Ah, oh, c'est glorieux de savoir que Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant il dit, je suis avec vous. Est-ce que tu es là? Je suis avec vous. J'ai dit, est-ce que tu es là? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est là. Là-bas, là où tu es, Dieu est là. L'Éternel, le Sauveur est là. Le Seigneur, le Sanctificateur est là. Le Seigneur, celui qui bâtit du Saint-Esprit est là. Le Seigneur, notre guérisseur est là. Le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce Seigneur est là avec toi aujourd'hui tu ne manqueras plus de rien au nom de Jésus. Aidez. je suis avec vous tous les jours, dans la nuit, dans la journée, partout, quels que soient les défis qui viennent, rappelle-toi, l'Éternel est là, Jéhovah Shammah. Cinquièmement maintenant, cinquième élément, nous parlons de la pureté à travers Jéhovah, Jéhovah nous. Jéhovah nous. Vous voyez tout ce temps-là, dans l'ancienne alliance, ils ont essayé d'être justes, ils ont essayé d'être purs, ils ont essayé de mener dans la vie, dans la sainteté, tous les jours de leur vie. Mais ce n'était pas possible. Quelques personnes comme Enoch, quelques-uns comme Samuel, quelques-uns comme Daniel, quelques-uns comme Shadrach, Meshach et Abednego, mais les autres, ils ont eu du mal. C'est pourquoi le Seigneur se révèle comme Jéhovah nous, c'est-à-dire l'Éternel, notre justice. Il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Non seulement qui te donne une révélation, il vit au-dedans, dans ton cœur. Jéhovah Sikenu, l'Éternel, notre justice, venant du ciel et dans sa puissance, selon ses promesses, il vient demeurer avec toi et les, tous les échecs avant. Dieu va changer tes échecs en victoire. Il va changer toutes tes défaites en, défaites en victoire au nom de Jésus. Voyez ceci. En Jérémie, chapitre 23, et dans le verset 6, il dit, « En son temps, au temps du Seigneur Jésus-Christ, quand le Seigneur viendra, en son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Vous voyez ces deux mots connectés, sauvé et en sécurité. Comme tu viens au Seigneur, tu donnes ton cœur au Seigneur, tu donnes ta pensée, ton âme, tout ce qui est en toi, tu donnes au Seigneur. Comme tu es sauvé, la sécurité vient. Donnez-moi un bon bon Amen. Et au temps de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alors, tu habiteras dans la sécurité. La sécurité sur ta vie au nom de Jésus. Quand tu sors, quand tu entres, quand tu gravis les montagnes, quand tu descends, partout tu te retrouveras. La sécurité pour toi au nom de Jésus. Voyez ceci, voyez ceci. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. Dans l'original, vous voyez, Jéhovah que nous. en fait, il dit qu'il accomplira ses promesses et il délivrera il nous délivrera de tous nos ennemis. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, déjà, a payé tout le prix et maintenant, il te délivre de tous tes ennemis. Quel ennemi peut te vaincre encore Quel ennemi peut encore te détruire Vous savez, la Bible dit quelque chose d'intéressant. Il dit nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Quand tu nais de nouveau, quand tu nais de nouveau, quand tu es enfant de Dieu, quand Jésus-Christ vient et il est ton sauveur, il est ton rédempteur, il est le Seigneur, ta justice, idée, ta vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est comme si tu mets une lettre dans une enveloppe et maintenant tu mets l'enveloppe dans, un, dans une grande enveloppe. Tu vois, avant d'atteindre la lettre qui est dedans, il faut d'abord toucher la grande enveloppe. Après la grande enveloppe, toucher la petite enveloppe. La grande enveloppe, ça c'est le Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, il y a Jésus-Christ. Et ensuite, toi, tu es dedans là-bas, tu es en Jésus-Christ. Oh, si quelqu'un peut te toucher, il doit toucher le Tout-Puissant d'abord. Avant maintenant de te vaincre, il doit vaincre le Tout-Puissant d'abord. Ensuite, vaincre Jésus-Christ, le Seigneur, qui est notre justice. Et ça, c'est impossible. C'est pourquoi je sais qu'aucun ennemi ne peut te vaincre. Afin de nous délivrer de tous nos ennemis. Et ensuite, il dit, pour nous, nous permettre de le servir dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Le Seigneur t'amènera le servir tous les jours de ta vie, dans ta famille, tous les jours de ta vie, dans la communauté, tous les jours de ta vie, au carrefour de la vie, tous les jours de ta vie, au moment des tentations, tous les jours de ta vie, et au moment des épreuves, tous les jours de ta vie le matin, l'après-midi, dans la soirée, dans la nuit, dans la journée. Il il va tellement te purifier, il va tellement te sanctifier, parce qu'il est l'éternel, notre justice. Et il, tu serviras l'éternel dans la justice, dans la sainteté. Dites-moi pendant combien de temps Dites-moi pendant combien de temps Parce que Christ, le Seigneur, est Jéhovah nous, l'Éternel, notre justice. Premièrement, Jéhovah Jireh, Dieu merci, tous tes besoins pour, sont pourvus à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. De, ensuite, deuxièmement, Jéhovah Nissé, et tu vas vaincre, tu auras la victoire sur toutes les épreuves, sur dans toutes les batailles, tu auras la victoire au nom de Jésus. Ensuite, Jéhovah Shalom, c'est la paix de Dieu qui est établi dans ton cœur. Dieu merci aujourd'hui, il te donnera la paix et la paix qui va couler au nom de Jésus. Et Jéhovah Shammah, Jéhovah Shammah, c'est-à-dire l'éternel est là. Et il ne va jamais faillir dans ta vie. Il ne va jamais faillir dans ma vie. J'ai dit, il ne va jamais faillir dans ma vie. Même aujourd'hui, dans cette pluie, sa puissance ne va pas faillir. Jéhovah nous, ce qui veut dire qu'il est ta justice. Tu es couvert par les vêtements de justice du Seigneur Jésus-Christ. Sixième élément maintenant, et vous verrez, c'est en Somme 23. Ce réfère au départ, c'est Ra. Et nous avons la plénitude, la plénitude. Quand on dit que quelque chose est est plein, plein, plein, plein. Et ça n'a pas de limite. Quand tu dis que quelque chose est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, et ça n'a pas de limite, la plénitude. Par Jéhovah le Seigneur est mon berger, l'éternel est mon berger, dites-moi, l'éternel est mon berger, dites-moi, tu ne manqueras de rien. J'ai dit, tu ne manqueras de rien. Alors il nous dit, verset 2, il me fait reposer il me fait reposer. Il fait reposer qui Il fait reposer qui Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me, verset 3, il restaure mon âme. L'âme de qui sera restaurée ce soir Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4, il dit quand, quand Certainement, assurément, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, tu restes sous la pluie, tu ne crains aucun mal. Tu restes dans le soleil, tu ne crains aucun mal. Tu vas dans la rue, tu ne crains aucun mal. Tu, il semble que tu vas à un entretien dans cette semaine, tu ne crains pas l'échec tu vas ramener le succès au nom de Jésus. Il dit oui, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crée aucun mal, car tu es avec moi. Ce Jéhovah Cham, Jéhovah tu es avec moi. La présence du Seigneur à tout moment. Et il a dit, je ne vais jamais t'abandonner, je ne vais jamais te délaisser. Ta verge et ton, ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Regardez ici, les enfants d'Israël n'avaient pas tous de verges, mais un seul homme dans le pays d'Israël avait la verge. Donnez-moi le nom de ce Moïse. Et quand ils étaient au bord de la mer rouge, ta mère, ta verge, il a élevé et la mer a été divisée. Quand ils sont venus sur la montagne, ils n'avaient pas tous des verges. Une seule personne avait la verge. Et quand ils frappent le rocher, l'eau sortait. Toutes les montagnes, en, les montagnes sèches, l'eau en sortira au nom de Jésus. Je vous ai dit, quand il faisait la guerre aux Amélicites, il levait la verge. Il était, Josué était sur le champ de bataille, n'avait pas la verge, mais la verge était dans la main de Moïse. Il le levait et c'était la victoire pour lui. La verge représente la parole de la boue de Jésus-Christ et toi tu ne peux pas avoir, tu ne peux ne pas savoir ce qu'il faut dire. Mais Christ a élevé la verge en ta faveur. La victoire est pour toi. Nous avons la victoire de la guérison pour toi au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, ta verge, ta houlette et ton bâton me rassurent. Voyez, verset 5, verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face, en face de, en face de L'ennemi ne peut pas empêcher ton salut. L'ennemi ne peut pas empêcher ta provision. L'ennemi ne peut pas empêcher les promesses de Dieu dans ta vie. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins ma tête. Tu oins ma tête et ma coupe et ma propre coupe et ma coupe tu ne manqueras plus rien dans ta vie, de rien dans ta vie. Ma coupe déborde. Et maintenant, il dit, finalement, verset 6, oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et tu comprends, tu y arriveras et tu seras là et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Félicitations. J'ai dit félicitations. Où es-tu là-bas? Serre ma main, non? J'ai dit serre ma main. Oui, le bonnet la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Tous ces noms rédempteurs de Dieu et chaque bénédiction dans ces noms rédempteurs sont pour toi au nom de Jésus. Septièmement maintenant, Jéhovah Rapha, cest l'éternel, notre santé parfaite de la part de notre santé parfaite de la part de Jéhovah Rapha. L'asthme est parti, hernie est partie, le cancer est parti, la tuberculose est partie. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir et ceux qui sont paralytiques, la force du Seigneur, la puissance du Seigneur viendra sur vous et vous vous leverez pour marcher au nom de Jésus. Parce que nous avons la santé parfaite par Jéhovah Rapha. En Exode 15, verset 26, Exode, chapitre 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est. Certaines personnes se demandent, c'est quoi Si je fais ce qui est juste, vous savez, Jésus-Christ nous a été donné pour être notre sauveur, pour être notre guérisseur, pour être notre libérateur. Et le Seigneur dit, quiconque croira en lui ne verra pas la mort, mort physique, spirituel, émotionnel. et fais ce qui est droit aux yeux de Dieu, le Père Céleste a déjà dit à Jésus, « Voici mon Fils bien-aimé, je lui ai donné pour toi. Fais ce qui est droit, crois au Seigneur Jésus-Christ. » Et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu ne fais pas ce qui est droit aux yeux du Seigneur si tu rejettes, si tu tournes ton dos à Jésus-Christ, le Sauveur, tu ne fais pas ce qui est droit. Ce qui est droit maintenant, ce qui est droit et approprié aux yeux du Dieu Tout-Puissant, c'est que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique. Et maintenant, il dit, et tu prêteras, à, tu prêteras attention. Tu, tu prêtes l'oreille à ses commandements. Et si tu, tu dis, oui Seigneur, je crois, je me répands, je me détourne des ténèbres. Je me détourne de l'idolâtrie. Je me détourne de la prostitution. Je me détourne de tout ce que le Seigneur ne veut pas. Et je fais ce qui est droit. Et je crois au Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui t'attend. La rédemption t'attend. Il dit la rédemption t'attend. La puissance de Dieu qui te gardera en sécurité t'attend aujourd'hui au nom de Jésus et dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont tu as frappé les Égyptiens. Si les maladies sont sur toi, tu ne peux pas dire que Dieu a mis ça sur moi. Merci Seigneur, tu as envoyé la maladie sur moi. Il a dit non, qu'il ne mettra pas les maladies sur toi. Il ne mettra pas la maladie en sur moi les personnes, qui sont malades, elles dit, qu'elles prient se confient au Seigneur parce qu'il a porté toute nos maladies. Au lieu de le faire, il dit, oh, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Cancer, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? Il dit tuberculose, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? Il dit l'insanité, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Est-ce que c'est ça l'œuvre de Dieu dans ta vie? Notre Dieu a moins Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Il a moins du Saint-Esprit il a moins de puissance qui allait de lui en le faisant du bien et guérissant combien de personnes Quelqu'un, dites-moi combien de personnes Guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, pas de Dieu. Dieu n'envoie pas la maladie sur personne. Il n'y aura plus de maladie sur ta vie. Maintenant, il dit, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et cette guérison est là ce soir. Et c'est pour toi. Il a dit, c'est pour toi. Aidez. Et je suis l'Éternel qui te guérit. Ça, c'est Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Cette guérison vient pour toi maintenant. Partout tu es, en ligne, partout tu es, dans une assemblée là-bas, détourne-toi de toute autre chose et porte les regards sur le Seigneur et comprends qui nous a donné son nom, ses noms rédempteurs. Et à cause de ses noms rédempteurs, toutes les provisions du calvaire, toute la puissance du calvaire, toutes les victoires du calvaire, toute la paix du calvaire et la présence de Dieu qui nous est donnée du calvaire et la justice de Dieu, Dieu notre justice, qui nous est donnée, tout sera pour toi et également toute la présence de Dieu toute la plénitude et toutes les provisions. Quand il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout est pour toi. Maintenant, le Seigneur, l'Éternel Jéhovah Rapha, il est notre guérisseur. Il est notre libérateur. Je suis guéri. Je suis guéri. Je ne sais pas quelqu'un là-bas. Je dis moi, moi, moi, moi, je suis guéri. Il est notre sauveur. Il est notre sanctificateur. Il est notre guérisseur. Il est notre celui qui nous bâtit du Saint-Esprit. Il est le roi qui vient. Et comme tu donnes ta vie au Seigneur, en lui donnant ta vie, il règnera dans ta vie au nom de Jésus. Et là où Christ règne dans sa position officielle de rédempteur, là où Christ, notre Seigneur, notre rédempteur, notre guérisseur, notre vainqueur. Là où il règne, Satan ne peut pas régner là-bas. Félicitations, Satan ne va plus régner dans ta vie. Nous venons à la fin de cette croisade de solutions divines. Et le Seigneur te dit, il veut être tout pour toi. Il veut être tout en tous pour toi. Et comme tu es là-bas, et tu dis, j'ai besoin de ce salut, j'ai besoin de ce pardon, j'ai besoin de cette rédemption, et je veux que l'Esprit de Dieu rende témoin dans mon cœur que le Seigneur m'a sauvé et que tous mes péchés sont pardonnés. Cette assurance peut être pour toi maintenant. Ensuite, tu n'auras plus peur de l'avenir. Tu n'auras plus peur de l'enfer. Parce que tu sais que tu n'iras pas en enfer. où est-ce que tu vas? Comme tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Voici ta chance. Faut pas rater cette chance-là. Vous qui êtes dans les différentes assemblées, partout où vous êtes, dans un pays où vous êtes, dans vos maisons où vous êtes là-bas, voici votre opportunité. Ne ratez pas cette opportunité. La tête baissée, les yeux fermés. Vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et tu dis, Seigneur, me voici, me voici. Je sais que tu es mon rédempteur. Je sais que quiconque, je suis ce quiconque là invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le salut est disponible pour toi ce soir. Lève cette main-là. Où es-tu? Où es-tu? Lève cette main. Je veux te voir devant. Lève sa main. Et alors, partout tu es là-bas, devant, à gauche, au centre, comme tu lèves ta main en ligne dans les églises locales, soumets-toi au Seigneur pour dire, Seigneur, me voici, me voici. Je suis totalement et complètement. Je t'appartiens maintenant. Et le Seigneur entrera. Il sera ton sauveur. Il sera ton rédempteur. Il va ôter la culpabilité du péché et toutes les condamnations du péché. Il va tout enlever de ta vie. Et tu diras, il est à moi, il, elle est à moi, il est à moi. Il écrira ton nom dans le livre de vie au ciel. Laisse cette main, je vais prier pour toi, Père. Au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu envoies Jésus-Christ mourir pour tout le monde, pour être le sacrifice et le substitut pour nous tous. Et comme tout cela vient à toi, partout et en tout lieu en ligne, dans les différents endroits, dans les différentes nations, il t'invoque maintenant, je prie, que tu sois le Rédempteur, le Sauveur de chacun de leur vie au nom de Jésus. Confirme ce salut maintenant, qu'une nouvelle vie vienne maintenant et que cette nouvelle vie soit permanente dans leur vie au nom de Jésus. Je prie Seigneur, ils t'appartiennent. Ils seront citoyens du royaume de Dieu. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si tu lèves ta main, garde la main levée. Nous allons bientôt vous libérer dans quelques minutes. Vous êtes restés pendant longtemps et les bénédictions de Dieu sont sur votre vie pour toujours. Lève ta main. Les conseillers vont venir maintenant dans les églises locales vous êtes, dans les nations vous êtes, ou bien si vous êtes en ligne, vous allez voir les informations. Il y a le, lien en ligne, cliquez dessus, renseignez tous les champs et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. Dans les différentes églises locales, faisons-le rapidement. Dans les nations, accueillons les nouveaux convertis. Prenons ces noms rapidement. Le Seigneur vous a vu là-bas. Gardez vos, contacts et nous allons continuer à vous aider. Le Seigneur mon guérisseur. Le Seigneur mon pourvoyeur. Le Seigneur ma bannière. Le Seigneur ma paix. L'Éternel est ma justice. Et l'Éternel est ma plénitude. Et l'Éternel, Jéhovah Rapha, il est l'Éternel, ton guérisseur. La guérison. Quelqu'un là-bas, la guérison. Quelqu'un espère la guérison. Quelqu'un espère la guérison là-bas. La guérison viendra pour vous. La délivrance viendra pour vous. Lève une main au-dessus de la chaise et impose d'autres mains là où tu as de problèmes. Le Seigneur ne va pas te décevoir. Après le dernier Amen, vérifie. Tu seras guéri. Tu es délivré. En ligne, partout où vous êtes, voici votre opportunité maintenant d'avoir cette solution divine. La guérison, la délivrance, et pour que vous soyez plus que vainqueurs. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu ne n'échoues jamais. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es le guérisseur, tu es le libérateur, le rédempteur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions que maintenant, que tu manifestes ta puissance. Guéris les malades au nom de Jésus. Rien ne va s'interposer entre toi et le peuple qui a besoin de ta guérison, de ta délivrance, qui a besoin de ta rédemption, touche-les, et tous maintenant, guéris-les au nom de Jésus. Partout où vous êtes, ces yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts au nom de Jésus. Paralytiques, levez-vous et marchez au nom de Jésus. Tous ces problèmes internes, je vous commande, soyez guéris au nom de Jésus tout besoin, toute maladie, toute infirmité que vous avez présentée au Seigneur. La touche du ciel est sur vous maintenant. Vous êtes délivré au nom de Jésus. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Le joug est brisé au nom de Jésus. Et toute malédiction est ôtée de votre vie. Seigneur, Père des cieux, Dieu de puissance, confirme-le dans leur vie. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Je suis guéri. Je suis délivré. Le Seigneur a exaucé ta prière.